Poštovani slušalci, govorili smo o istoriji kao nauci i njenom značaju, a danas ćemo da govorimo o nastanku istorije srpskog naroda, o početcima srpske istorije. Za istoriju jednog naroda uzima se obično vreme od kojeg se može pratiti glavni događaji u odnosu na, sa tim narodom. Pre toga može da bude praistorijsko vreme, gde imaju neki, neki nagoveštaji, ali gde nemamo jedan tok događaja i ne možemo da pratimo. Istorija srpskog naroda počinje 5508. godine pre Hrista. Šta je tada bilo? Pa od tog datuma počinje srpski kalendar, kalendar, nijedan kalendar nije nastao mm, slučajno, nego uvek u vezi sa jednim važnim događajem. Koji je događaj u vezi sa ovim srpskim kalendarom, koji je u stvari najstariji? Pa događaj je potop Crnog mora. Crno more je bilo jezero oko kojeg je bilo naselje, gusto naselje, veliko naselje i U to vreme mm, desilo se da je voda koja se bila e, nagominala nagomilala u Panonskoj niziji prodrala kroz Đerdap, napravila otvor i Dunavom se ulila u Crnomore. Tada je nivo tog jezera dignut za 101 metar i potopljeno je celo naselje oko jezera, a voda je dignuta na taj nivo da je iz Crnog mora potekla kroz Moreuze do Sredozemnog mora. A pošto je Sredozemno more imalo neku nadmorsku visinu, onda je slavna voda iz Sredozemnog mora potekla u Crno more. E, taj slučaj ispitivali su američki genolozi. 98. 96. 98. Dve ekipe geologa su e, vrlo pažljivo ispitivali dno Crnog mora, nivo slatkovodnih školjki i nivo e, slanovodnih školjki i došli do zaključka da je nivo mora od onoga što je bilo od jezera dignut za 101 metar. A, Oni su na, zaključili da se to desilo negde između 5500 i 5600 što se poklapa sa ovim našim datumom kalendara. E sad, jedna druga grupa američkih naučnika koji su takođe ispitivali poreklo naše kalendara i početak stvarno istorije srpskog naroda, oni su povezali i naš srpski grb sa tim događajem i pretpostavili da je ono 4S koje stoji u grbu bilo da je to obeležje četiri plemena koja su se spasila od potopa. A, mi možemo to da posmatramo kao njihovu pretpostavku, to nije e, naučno dokazano, to je samo pretpostavka, ali kalendar je tu. Od tog vremena mi možemo da pratimo istoriju srpskog naroda, razvoj, kretanje i tako dalje. Odmah posle tog e, datuma mi imamo vrlo važne centre kulturnog, tehničkog razvoja, a to su, to je Podunavlja, to je Lepenski vir i Vinča, naročito Vinča. Vinča je dostigla vrhunac svog razvoja u trećem milenijumu pre Hrista. I u, u Vinči, koja je obeležena kao kolevka evropske kulture i civilizacije, gde su uh, strani naučnici obeležili taj prostor kao staru Evropu, odakle je sve poteklo. Razvoj. Prvo što je Vinča imala širok uticaj na celo današnje Balkansko polostrovo, to je Helmsko polostrovo, a i onda na celu Evropu, pa i šire od Evrope. A, Vinča je bila centar, grad, jedno veliko naselje na velikom prostoru, u kome je došlo do razvoja tehnike, privrede, umetnosti, svega, naročito iznenađuje razvoj i postignuće u preradi metala koje je vinčarska kultura um, postigla i razvoj poljoprivrede koje su iz Podunavlja širili kroz Evropu, taj razvoj poljoprivrede po Evropi britanski arheolozi su nazvali neolitskom revolucijom. To je toliko bilo uticalo na tadašnje žitelje Evrope koji su postali nezavisni od rečnih dolina, pećina i tako dalje i bili osposobljeni da obrađuju zemljište, dosvajaju nove njive, da seku šume i da prave njive i da prave naselja na tim njivama. Kreće jedno vreme koje je blisko našem sadašnjem vremenu života na selu. Vinčarska kultura ima jak uticaj na jug preko Balkanskog polostrva stiže do Krita. Preko današnje Grčke, do Krita. A, Krit je jedno ostrovo koje je imalo podesan geografski položaj. Pošto je tu blizu bio Egipat, blizu Palestina, a, blizu Sirija, blizu Malazija, a blizu i Evropa. Krit se počinje da se razvija kao jedna trgovačka država, on postaje država sa prvim arijevskim pohodom srpskim, Nina Belova. Ko je Nino Belov? Nino Belov je jedan plemić, po, po svemu se može dokazati, poreklom iz staroga rasa. Mislim da je njegova staro poreklo iz Leška u starom rasu, jer je tu pleme Nebroda postojalo ostaci plemena Nebroda sve do dolaska Turaka. A on je iz plemena Nebroda, on se zove Nebrod. I <clears throat> tada je jedan deo tog plemena je prešao na islam, a drugi je pobegao jedan deo u istočnu Hercegovinu i tu su se održali i danas ima a, ljudi koji pamte, znaju da su iz plemena Nevroda i Starog Rasa, da su došli, naselili se u Hercegovini. Nino je po svoj prilici bio vrlo za to vreme učen čovek i on sprema osvajanje tada poznatog sveta i sprema prvi arijevski pohod. Do njegovog vremena ne zna se da je postojalo eh, neko ustrojstvo vojno, ali postojalo je eh, ustrojstvo lovačko. Na krupnu divljač ljudi nisu išli sami jer je to bilo opasno, nego su išli organizovani u malim grupama jedinicama. I <clears throat> Nino sakuplja svoje ratnike – I daje im ime lovci. I <clears throat> pošto su a, u to vreme svaki a, esnaf, svaka a, svaka profesija imala je nekoga svog boga zaštitnika. Bog zaštitnik lovaca je Arion. Grci ga zovu Orion, malo su iskrivili, ali kod Srba Arion. Zbog tog Ariona, oni su slavili to, tog boga Ariona, njih su nazvali Arijevcima. Po tome. Zato u Svetom pismu njega nazivaju džinovski lovac. Džinovski lovac je džinovski Arijevac. I kaže da je prvi koji je bio moćan pred gospodom. Prvi koji je stvorio imperiju. Jednu veliku opštu imperiju. Nino Belov sa svojim ratnicima ide kroz Malu Aziju, pa onda ide kroz Palestinu do Egipta, a, svraća na, na Krit i postavlja tamo jednog vladara koji se zvao Mino. Po imenu toga Mina sve kritske vladare su zvali Mino. To je takozvana minovska kritska kultura. A, I onda ide dalje na istok, kroz centralnu Aziju, do Indije i osvaja Indiju. na Bliskom istoku jedan vladar arapski se njemu pridružio i išao je sa njim zajedno do Indije da mu pomogne osvajanje Indije. I sad je veliko pitanje naziv Arapa, ime Arapa. A, kažu da su oni dobili ime po reci Sarbis, to je reka koja deli e, Indusa i Arape, uliva se u Indijski okean, ali zove se Sarbis. A Arapi obično su početno S izostavljali ili zamenjivali sa Z ili ga izostavljali. A kada vi uzmete Sarbi, izostavite S, dobijete Arbi, dobijete ime Azarap. I tu je ostala još uvek a, jedna enigma, kako su oni stvarno dobili ime koje danas imaju. Da li su dobili po Srbima, zato što su učestovali sa Srbima u osvajanju Indije ili nekako drugčije. I Nobelov je osvojio Indiju na jedan način koji je više bio bez borbe nego sa borbom. On je svoju vojsku e, pretvorio u neke muzičke grupe koji su sa instrumentima dolazili svirajući do indijskih gradova i ovi su im otvarali vrata i oni su tako osvajali gradove. Da li su sve gradove tako osvajali, mi ne znamo, ali prema Poljenu, piscu koji je pisao o Nilovom osvajanju Indije, on to izričito navodi da su pomoću muzike i pesme više osvajali nego pomoću rata. A, Nino Belov smatra da nova njegova imperija koja je išla od Dunava do Inda treba da ima glavni grad negde na Sredokraći i odlučuje se da u Mesopotamiji izgradi prestonicu. I počinje da gradi onaj grad koji se kasnije zove Babilon, ali u njegovo vreme se nije zvao Babilon, nego Vardun, što znači e, tvrđava na pesku, na srpskom. I dok je on vršio još osvajanja, njegova žena Semirama je nadgledala izgradnju grada. po ostacima mostova koji su bili izgrađeni na Eufratu, a može se zaključiti da su oni raspolagali nevjerovatnom visokom tehnikom gradnje i tada su isto izgrađeni taj čuveni viseći mrtovi babilonski. Babilon je posvećen Bogu Iliji. Bog Ilija je bilo vrhovno božanstvo kod Srba. Pa su onda domoroci taj grad nazvali i vrata Ilina, Bab Ilano. I <clears throat> tako je ostalo ime u istoriji. Taj grad je postao centar ne samo administrativni, nego centar kulture i nauke. Bila je ta Babilonska kula, to je bila u stvari zvezdarnica. Da, da, to je bio hram Boga Ilije, koji je na posljednjem spratu imao observatorijum za proučavanje zvezda, neba i tako dalje. I zato se to i pominje kao jedan centar zvezdarstva, centar nauke, kulture koji je zračio za, za celu Aziju u stvari. Naprimer, interesantno je da Kinezi a, u svojoj istoriji ima jedan period koji nazivaju Babilonskim periodom. A u stvari, kako sam ja mogao da zaključim, da je jedna dinastija a, srpska iz Indije, prešla u Kinu i da je vladala u Kini i da je taj period vladavine te dinastije Kinezi nazivaju Vavilonskim periodom. Ja nisam mogao dublje da uđem i da istražim koje je to tačno vreme bilo i kakav je utisak ostavilo to vreme u Kini, kineskoj kulturi i istoriji ali ta činjenica postoji. E sad, Nino, njegov je e, najveći e, verski e, zamah bio oličenje Boga Baka, a božanstvo koje je oličeno u biku, jer je bik u Podunavlju napravljen kao veliko božanstvo, kao božanstvo koje utiče na poljoprivredu, na oranje, na rad, koji je je bio taj koji je vukao kolak, plug i tako dalje. I onda je on <clears throat> oličen u božanstvo, bak. I <clears throat> a, svuda gde se a, um, Tino Belov pojavljuje, čak je on i nazvan Bakom, Bog Bak, Bakus, kako na latinskom kažu. I, i god se on pojavljivao, imate spomenike u, koje nose bikovsku glavu, imate uh, u grobovima minijaturnu bikovsku glavu, to je znak da su to bili poštovalci bakizma da je to vera bila bakiza. nađena je jedna grobnica žene u kineskoj pustinji i jako dobro očuvana jer je bila ovaj, uređena tako da, mm, da može da bude očuvana i pored nje našli su jednu malu bikovsku glavu. To je već tačan dokaz prisustva derebakizma, a ona je, vidi se po crtama lica koje je jako dočuvano, evropske, evropska žena, naše tipa, i <clears throat> to se ovaj, čuva u Kini, u muzeju, to je nađeno u jednoj ovaj, pustinji tamo, jer a, mi nemamo podatke i ne znamo šta se sve stvarno događalo na tim predelima. Bilo je tu mm, prelaženja pokreta, mm, kontakata i tako dalje. E, ono što je bitno, što je Nino Belov odneo, jeste pismo. Pismo sa Srbica, Vinčanska Srbica, koju on nosi da smo u pohodu, i donosi je svuda kuda prolazi njegova ratnička družina a, i donosi u Indiju. I a, u Indiji brakmani su bili a, ti koji su bili pismeni i brakmansko pismo u stvari je vinčarska srbica koju je Nino Belo doneo. A, <clears throat> taj pohod do Indije bio je u stvari širenje kulture, širenje nauke. A, to nije bio samo osvajački pohod, nego je to bilo jedno veliko unapređenje u pogledu kulture i nauke. To je donelo tim narodima svima kroz kuda je on prolazio, unapređenje i donelo je, doneo je zakone bilo je tu već nekih uređenih verskih dogmi, gde je on doneo novu, novu veru, novo svatanje i od bakizma koje je donio u Indiju, ostalo je u Indiji to slavljenje svete krave i tako dalje. To je nasledđe iz barkizma. A, njegov veliki, velika zasluga je postavljanje ovog vladara na, na Kritu. A, taj vladar, a, on je vrlo brzo shvatio da je trgovina ta koja će omogućiti njegovom ostrovu, njegovoj maloj državi, da napravi veliki progres, veliku dobit, razvio je trgovačku flotu. Trgovačka kritska flota e, je plovila na, do, svuda po Evropi, po sredozemlju, čak i do Britanskih ostrava i do Skandinavije i raznosili su razne predmete, rukotvorine, zanavske prerađevine i tako dalje a, to se trgovalo na veliko i oni su imali visok, visoki standard. na tom ostrovu se razvijala jedna, tehnička kultura, vrlo visoka, i <clears throat> uticali su na deo Evrope ovamo, narošto naročito danas, predeo današnje Grčke, to je Mikena, koja je bila u stvari pod kritskom upravo i dolazak Grka iz Egipta, jer je Nino Belov naišao na gornjem toku Eufrata na narod koji se zvali, zvao Huriti. A, jedno huritsko pleme koje je odveo sa sobom u Egipat, jer to je bilo uh, vrlo dobro za osvajača. On uzme ratnike tog plemena i odvede sa sobom, a oni vide da ima tamo neka velika dobit i rado idu. A onda iza, iza njih ostaje mir. I on je odveo te huritske ratnike u Egipat i onda se ispostavlja da je jedan deo tih hurita su predci današnjih Grka, a drugi deo Hurita su predci Jevreja. Grci i Jevreji su iz istog porekla, iz istog naroda. Samo su istorijski imali različite mm, puteve, istorijske puteve, a onda kada su Srbi izgubili vlast u Egiptu, Egipćani su hteli da ih naprave robovima. Oni su do tada bili kao srpski pomoćnici, čuvali gradove, nazirali što su nazirali i tako dalje. Egipćani su htjeli da ih naprave robovima i onda su oni morali da se isele. Jedni i drugi otišli su kod Srba, svojih saveznika, koji su ih tamo i odveli. Jevreji na Sinaj, Sinaj su držali Srbi i dan danas sve Da toponimi Sinaju su na srpskom jeziku. A, pa, Mojsije dobila deset Božih zapovesti, ako su rekli, gde? na srpskom vrhu Serbal Džebel, tako se danas zove. Znate. Drugi vrh po veličini je Banal Džebel. I a, Grči, za razliku od jevreja, oni su išli preko ostrava, ovamo u Evropu, današnju Grčku. A, nisu oni ništa značili sve do 8. veka, zapravo nisu ni ušli u istoriju do 8. veka, do organizacije prve olimpijade. Tek tada ulaze u istoriju kao narod. A, I oni su, kako kaže Herodot, kad su došli iz Egipta, živjeli zajedno sa pelazgima, crvena živa pelazgima, dok se nisu namnožili i ojačali, onda se odvojili i od pelazga i počeli da žive svojim životom. prema tome, na primjer, Trojanski rat. Trojanski rat, a, Grčke, a u Grci nisu učestvovali stvari, to, su, to je sukob srpskih plemena. A, Međunarodna akademija za genetiku je 2016. ispitivala a, grobove trojanskih ratnika i našli srpske gene i na jednoj i na drugoj strani. I onda su objavili, Srbi su učestvovali u trojanskom ratu i to na obe strane. A, vrlo lako se može vidjeti, evo, pogled, mi mi smo to objavili, sačuvana slika Ahila na vazi, Ahil ima srpski grb na odeždi. Niko ko nije bio Srbin nije upotrebljavao taj znak. I još jedan interesantan podatak, po trojom Ahil gusla, i pevao uz gusla. A, <clears throat> sad su genetičari sve to lepo potvrdili. Sad se vidi iz ove daleke perspektive važnost Ninovog pohoda, njegovog osvajanja i onoga što je on predstavljao i što je on doneo opšte ljudskom društvu, civilizaciji i kulturi. Interesantno je <clears throat> da pošto je Nino bio velika ličnost, veliki graditelj, veliki prosvetitelj. Njega, njega nisu voleli e, niko od ovih monoteističkih religija. Njega hrišćani ne, ne vole, a ni muslimani ga ne vole. Znamete? Jer ga smatruju osvajačem, nije bio njihov, znamete, i nemaju o njemu pozitivno mišljenje ni pozitivne reči to sam se lično uverio. A kod hrišćana um, oni pokušavaju da ga predstavlje kao neku satanu, nešto čudno tako, razumete, jer uh, on je daleko pre nastanka hrišćanstva bio vladar, prosvetitelj, razumete, i što njima baš ne ide u, u račun, u priloku njihove priče. A, <clears throat> Nino Belov je imao brata. E, njegov brat, Piko, po imenu Piko, kad je Nino otišao na istoku pohod, on je otišao sa jednom ratnom družinom na zapad Evrope. I on je išao do Britanije, do Ostrava i sišao u Italiju. A Rimljani kažu da je prvi vladar Italije bio Piko. I onda su tog prvog vladara uporedili sa jednim božanstvom i Nino je naravno nazvan bog Bak, Bakus, a Piko je proglašen za boga ptica kod Rimljana. I interesantno je da je ostalo njegovo ime u nekim toponimima u zapadnoj Evropi kao Pikardija, Pikti u Britaniji, i ovamo u Italiji već imamo rimsko svedočenje da je on bio prvi vladar, vladar Italije. A što znači da je ona, ona imperija Nina Belova, Nebroda, bila u stvari od Atlantika do kineske granice sa centrom u Mesopotamiji. E sad, sveto pismo govori tačno stvari, samo treba znati o čemu ono govori. A, u Svetom pismu stoji da je on bio prvi moćan pred gospodom. Prvi koji je imao jednu veliku imperiju i snagu. I ovaj, A, on je posle osvajanja a, u, u Aziji vratio se u Srbiju. I zapadni istoričari neće da kažu da se vratio u Srbiju, nego kažu u Grčku. A Grčka tada nije ni postojala. Znate. On se vratio u Srbiju i doterao slonove iz Indije. To je prva pojava slonova u Evropi. I kada je došao, proslavio je svoju pobedu, a, svoj trijan. Šta znači trijan? Otkuda kod Srba pojam da nešto nije urađeno dok nije tri put potvrđeno. E taj trijam, to je bila proslava koja je se kod nas Srba održavala a, svake treće godine sve do a, uvođenja hrišćanstva. I to su nasledili Rimljani od nas, to je njihov triumf. To je srpski trijan Znate. A imate, za to se nešto još veže, veže se srpska trizna. Trizna, to je kada neka znamenita ličnost umre, pa na sahrani se organizuje natječanje atletsko i viteško i dele se nagrade u čast pokojnika. Od te trizne e, su nastale olimpijske igre. Jer je sin kralja Mina Sakrita Krita ubijen u Grčkoj e, od napadnog na putu kada je išao od da Atine prema Tebi pa je Meno organizovao veličastvenu triznu u čast svoga sina i onda su Grci tu triznu kopirali i u Olimpiji organizovali prve igre. Stvar olimpijske igre su poreklama od srpske trizne. E sad vidite, taj trijam koji je tada slavljen, on je slavljen vrlo dugo vremena, ostajali su podaci u istoriji i men o, o slavljenju tog trijema. To je povratak Nina Belova iz Indije. Ali on nije ostao do kraja života u Srbiji, ponovo je otišao u Mesopotamiju, otišao je u Babilon, u svoju prestoricu i tu je umro. Sahranjen je u jednom gradu koji je nosio pod njemu njegovo ime i njegov grob je otkriven u vreme pre američkog napada na Irak u vreme Sadama Huseina. kada je Sadam Husein video da je to arheološki materijal, on je to u jedan veliki e, sanduk zatvorio, stavio u jedan podrum i potopio vodom da ne može niko da dira. Kada su Amerikanci ušli u Irak, neko je rekao Amerikancima da je Selam tu sakrio neki trezor i onda su oni ispumpali vodu, otvorili kovčeg, kad su videli da je to arheološki materijal, pozvali su arheologe, doveli kamermane i sve snimili. Kako su vadili deo po deo, tako su snimali. Ja sam uspeo da dobijem jedan CD od tog snimanja. E tu imamo krunu Nina Belova, zlatnu krunu Nina Belova, prva srpska kruna. Ona je urađena od uh, figurica zlatnih. Jedna japanka arheolog je rekla da je to danas teško napraviti. Amen. I ono što smo eh, bili iznenađeni, što je mene iznenadilo, to je oružje. To su sablje sa branicima za ruku, kao današnje konjičke sablje, bodeži od čelika, I to je sve stavljeno u muzej u Bagdadu. Amerikanci su to stavili u muzej u Bagdadu. I ispred tog eh, oružja stoji napis na engleskom Srpsko oružje 2000 godina pre Hrista. Kogod hoće može da proveri. Amet. A, <clears throat> bila je jedna postavka jednog danskog naučnika arheologa, istoričara, koji je rekao da je munjeviti prodor Arjevaca kroz Aziju, kroz sve te zemlje, kao vihor su proleteli, je bio omogućen zato što su imali nadmoćno oružje. I da oni urođenici nisu mogli da im se suprostave, I kad smo videli šta je u grobu Nina Belova, onda smo shvatili da je ovaj danas bio u pravu. Eto, oni su imali <clears throat> čelične mačeve, sablje, bodeže, I ko zna još šta što mi nismo našli ni videli. E sad, ovde je toliko vlada jedan antisrpski, vlada jedan antisrpski duh, da se ništa srpsko ne sme prikazati, nego tu se oni ograničavaju da, do Nemanjića, do Nemanje i ne dalje, razumete, i tako dalje. A bez veze i onda svi to unakazili i propastili. Ja. Ali kad vidite vi ono što se nalazi u grobu Nina Belova, onda vidite koliko je taj naš narod bio na visokom nivou razvoja 2000 godina pre Hrista. A, Nino Belov je nazvao tu svoju imperiju Sarbija. I ta imperija je nastavila da živi, ali se ona pocepala. Nije ona u, u celosti bila, jer u to vreme e, jedina veza bio je konj kako će onaj od Indije do Dunava stići na konju. Pa se to moralo raspasti. Ali se održala sa centrom Mesopotamije pod imenom Asirija. To je prepravljeno ime. Asirija je Sarbija. Pa je pod uticajem najviše arapskog jezika S izostavljeno, pa je umesto Sarbija ispalo Sarbija Asirija. Zvanični jezik te imperije bio je srpski, sarbejski. I taj jezik se je ostao mm, kao međunarodni jezik na Bliskom istoku i u celoj Aziji i u Evropi naravno. E, taj jezik su posle nazvali uh, aramejski, sar, sarbejski, saramejski, aramejski i to je bio jezik učenog sveta i to je bio jezik na kome je Hristos propovedao. Jevreji su govorili tim jezikom od 539. godine pre Hrista do 70. godine posle Hrista. I prve jevrejske knjige su pisane u stvar na srpskom jeziku, jer je aramejski i srpski. ja sam imao priliku da se sretnem sa Iračanima koji su došli da studiraju u Americi, u Čikagu. I ja vidim među njih, oni upotrebljavaju neku, neku vrstu srpskog jezika. Ja njih pitam, jeste li Arapi? Kaže, nismo. Nego šta, mi smo Ašur, Asirci. Pa koji je to jezik koji vi govorite? Pa to je naš jezik. Hajde, govorite prema da, da vas čujem sve što su govorili ja sam razumeo. Ja im kažem, poslušajte, ja sam Srbin, ja razumem taj jezik, to je moj jezik. Kaže, pa to je i naš jezik, to smo mi naučili od, naših e, roditelja i tako dalje i tako dalje. A, tu nema apsolutno nikakve pomisli da je tu nešto prebačeno, ubačeno i tako dalje to može da se proveri kako doći, kako doći. Znamete, vi sa onima koji kažu da su asirci, ašur, možete da se porazumeti danas na srpskom jeziku. E, to je, u stvari, a, zasluga Nina Belova i njegovog pohoda. Posle njega, drugi pohod bio je u 14. veku pre Hrista, to je selo Makeridov, zvani sermon, a, on je obnovio Dinov podvig i u čast svog velikog prethodnika sagradio grad u Mesopotamiji da omeni Niva. I to je bio najveći grad tada na svetu. Ovaj, I centar, veliki, veliki centar kulture i nauke sa vrlo velikom bibliotekom i tako dalje tim što je Sero Makeridov posle osvajanja Azije išao duž Severne Afrike, prešao u Španiju, Iberiju i kroz, preko Francuske i Italije uratio se u Srbiji. Napravio je spoj, krug. To su ta dva velika harijevska pohoda koja su u stvari napravila istoriju Evrope i Azije. To je to.